wa mwicho wake ole mbesile okonjwa oh, oh, <laughs> charon umbafu wa mwana ya mzenge msakisakiji machimba olavanane oh, ndikiletulusuka twiseva na yatumane ni vyano inishimunda niwele ungogo anakolo eshile niwele nekutalongeano navanenikonoyo mema lukulainiswikona naloifatilia ana ana inyatira na yawezekana hata ni mwenda na inyatira na yawezekana na yawezekana kwa corona haya napata mwana macho wengine na kishira mchwa baadhi yani yani za kila kitu ni kwa vudi yangine kwa na shika mwana vuli ni virus yana hiyo na upata mwana macho ndio ni bila hiyo kama utumsahau pata msia ah, iswa kila yani no mzee ni furaha yani shiko shamsi atomo ina we mtoto mone kama alo angeni tumone naso awe mbona yali shughuli no makala nalongana tata ule manu tata wile onja nami nalongana ake mbakaye nalolonda msi aka nalonda msi antiwe nalugwela ndomona nachokucha mina nalonda msi ayi naosa mwana macho napata wangine weishi mwauleni tata ule amone ali wile afrika na kila itula nisoita izi myaye muuchombele ake ama kitu kama inisoteina wakutawu tona kondamsa wauka iuna onda yin tamushima ondilaina onda ni kondi abi ilo ondi bile pesi ntakupa bima bima So soke soke na mubera mubera niwe ni kuwa inaiba yo motende ni wawe ni konde nonge omuntu takulini mse ni konde ila wala pata mse oni umbo kama lo ino ile ulao nani ubi umepamone mwana Mishikini ule mse wote anu marikani ali mse mse ele maangano Umitani ngoko kuendelea ukambi. kwa una akili. Niweza tawa mwanuza tawa vyoto mtu. Wewe. Wewe atakafika mzee. Kwanza nataka pia nase. Umerudia nano ase. Asumani kata on taono ngumu ngumu taono on. Bino lobe mulata akili ono. Amadinda yenze. Tulia kwanza bami yele. Lobe mulata akili. Eh? Eh, eh, nambola konda no ndemse não wano não hapo tena wamo não mse okambi kuna na kile nale ula mino sala vai beni não na beni mo essa o tolo não ia passar chega a astro o sala misa nalo não não wi kima kima yobe kima ole kima sobe boloko no mo ya na le atwa bi abi ne ba mm, mm, bi ba dombondo o oh, tumo tolo ba be Don't shout it over Sam, but go to your pen. But don't you know what I will drop in. Yellow Tanganya and Julia. What is it? Get the email. Put it, madam. You will get. That is my name. When you molo, asking me. So, Tanta, I be ni the molo, a car on the way out one day. Tata, on the molo, in Yadibata, anyway, on the conda, much on your bosom. ibeni obe mulo beni vanwe eh, chimucho ndingira tondiri <laughs> kwani kondo kambeo tatizo gani ngwene ngiko ya ndale ale ma ochira watu mapena ale machana leka kazo ngike tu kuso support support chimo support kando oyo machana wa ona ayo machana oja hii ndo maana yo kondo kwa bibi bilo mazayo ano manu marikani ya olushu wobe tunakule ni hata hii tata munga eh, sana nyumba tunamba ile ushauri niwe saka wane akonde garçon en o kwa vidéo uende show vifagia so ini sinende sa jua kaka wani wa kwanza mweto kwanza mweto ale akili no sikakutenda nafika mumbo mosha kaka ba ana ana ingi fast beno oshinani oshinyange a na não gosto nangwa tu asinani ama o mumbo usharu mwangine tolo mtu mizalo ngi ano ano não no nafika bisu a ya e aquele akili le kumele bure kele ara jẹ ẹ fún mi lọ sí kọ jẹ rẹ ìyá tó mẹ mo jẹ rẹ mọ àwọn ọmọ yẹn tó wá jẹ rẹ ẹ ò wá jẹ rẹ wa. síbi pàtàkì ọjọ́ ní tẹ́ntẹ́ wa kéló. ọ̀sẹ̀ kì í sì yálẹ̀ ẹ̀ná kì í ẹ̀ yọ̀nà fani wíwá sí kọ̀ ọ̀ndẹ́ àfi kàbí jọ́ sí àyà ẹ̀ àbí ẹ̀ àmẹ́ ń bẹ tẹ́. ẹ lábọ̀ sí. ọ̀rọ̀ kọ́ ọ̀kan ni mo mú káàrọ̀ náà sọ. ọ̀jọ̀ ọ̀jọ̀ Bus voa. Dá, mano Hey, é, é my é né, boy. Can I get five, man? Kuhusu gari. Ah, location ni mwanangu. Kuhusu gari. Eh, eu sio wiki ma business, sio ni wiki nimo nimo saka kamera. eu pikini picha kali man. Kumba kwa pani jai shona, kumba fanya changene man. Wiki na paso modem, Afrika sasa. Eh, my boy. Eh. Ana mimi ndato ngendo kusama. Hapa ni shamba. Ah, tu tu tabele. Cho mwene. Ah, okay. sa chumbui la kamu tashi tayi u b a kamu u b a ka tashi k i n u w a to koto yana muda manga a u tamu buka ndi unda tabila ngini ni ukoloni uza sa m u d a l e m a c h a n e b o n a c h a n e n g o n e ya u m o c h m o na epembo enu ubo m o c h l e b i b o nosi deva bile shena onganane uno c h u m b u k o vola eh? wa nghena vino mene wa yonda ntuxina wa xakara vili vele mhlawu hmm? eh? so wanyongonyanyongonye vele vili bati ya ma e eh? vele mhlawu ka lola yini xingule mhlawu xidaye 不无我莫地。等下就安，等下就安。我听大 matatizo mano, tutalengishi kola vibochi mapema, hii matatizo bila mwaza ebe mahata hata baleo kabisa ndalunyonya shika bini taulo ndi bamene bati tauli muda badu nose yeti shimungo uli kabisa na uli yeti wafarijine manga sana manga sana Unusu kuchumbula bibi. Tunoba mkenya wa ni mwenye mboka. Sitaona shida. Ile rusha moto yeyo. Ushike kama unaunda ina aliwa Marekani. Oh, unaunda Ntwalo mano obu oh, na ondi ni gini. No mutunji mbele itano si chimbele itano nte imano si lumbaka uyu. Kushi mwasiani. Gosowa ya nusi, problemi. Eh? eh? kwanza. Yao ni muma. Eh, abana. Kuzwa mpati bila ana sasa sio kwa sosike mbilombe ina usoma ite msimu changao uweza bili. Sasa ni kawaida. Bali sio le chana na bora. Bila ema ni kiso kio machano ila ya. Ah, kama ile mala sawa wale wane. Eh. Eh. Kikazi mwana lo. Eh, ubesoya. Napita kama hii unko sadabu. Kwa mwanito tuko Kaja lain aja. Eh? Ule lain. Hapo elewesha hivyo. Umwini kibuchi kama ni sari. Kwa hiyo watu mangaba kibuchi luchucha shobo bimo vitu vishile ndangeza. Unaomba atusalimia na mtu mara shanja tenda eh ula ni bina BK na BK yake bwana fulani. Bili biki uba. Naona tu. Bichukura njoo amona ma. Naonda ma. Naonda uba. இருக்கிறீங்க அந்த Eh, halo. Eh, Chowali. Chowali, wale vile. Yenye, mwawiwa. Eh, bashitole saa, bashukuru Mungu. Notumina nishi location, au tuche location. Nisimbo mtama picha notumina, macho anapanoja. Eh. Onde tu jinga une toto le sa sa sa kumi une né, yeko no lakini na mwana mtu eh mm Gostava que eu fico olhando o Eu disse, mano, qual é? Eu já nasci muito de onde eu é. hum? não estou mano. Eu Eu na ela, eu Eu na timoela. Eu estou na ela, no cabelo. É- understand. Niwatulabino. Nukabirane sambo hela chukuwa. Oya pali njalo. Nashukuru manga, nashukuru. Ya upata simu wani nimenyesha mungwara. Simu ngwa mswaki lo ntemi ungangano biyo. mtoto swa tiveni kutopata nchumba marekani viwamona ingi notendaye sasa taviatavitocha lakini pata ntebati sasa shida nompata ule ashakubali ne manu maisha bibo ngabe ni ushuwa chini manu maisha sasa mumone nchu kidogo ujitahidi Karibu. Awa. Hakuna haja karibu yovea. Ngel. Mwino simbuka. Sawa. Tauli ntuli na maisha machokete mwobe bwana. Nataki ubiola bibi. Obe tuikana nane achi. Ati chichi. Mimi bolea tuikana nane achi ati chichi. Sasa. Ebe mwanzo na mwisho ne moyo ni mucho wa onyo uli ove ove tuike tuike kama bahati ate ate mchumba bulabu eh mwa pesa mwe mungu alunge yani mwataka kachiba na wasa ha eh? mwa shungwe bato benwa eh? she mwa na peti eh vito beni bino mwa ita ita yani mtu apata ke nani angene eh amo apata ke lalelo obe oshimo cho oshimo takao aleo eh peti bino bitwa olalo ange leso bo icho chenga otuole byengine mobe mato maungwine byengine maulungu machungula mashile mnyungu mashimo te wabino pakupuku mashungu na sasa shataka mobe mato maungwine mashile nyungu ona eme binimo Elishtum e inikile mwenyewe. Unasema tulie. Unabona unabona gharama imba chicho simu. Bani chokoni ni batia no. Tumuye. Awan. Nani boro. Onendele. Munyinga betu bitanju beno mbuka. Be.